Ma che sono questi influencer? Tu capiremo, boh, dammi i cazzi. Muovi solo le mani. Oh, ma perché muovi le mani? Perché con le mani così? Ma non è un maci. Capiremo chi si cazzo da me. Ma perché sopra i ne vai? Sti man, tu. Capito, capi? Oh, e gli altri dalla parte, sti man. Oh, mi avete sti man? Scusa, ma si può capire perché non parli? Ma perché sei muto? Ma perché fai così con le mani? Oh, che cazzo di niente così? Che cazzo è successo? Ah, ma va fango, prima, dammi, re. Tu cazzo la palla. Ma c'è questo sistemaggio di cose? Oh, ma che è questa schifezza? Chi è questo sistemaggio 5 miliardi di periodi? Comunque, scusa se sei caduto dalla macchina, ma c'è qualcosa che mi vuoi dire? Oh, X2, i manichini, accesso i manichini, do, i maneskin, fai bacia fatti no abito, vera band, Damiano, la nusca fino a fatto, come destra, va fa nulla, dai, no, i manichini là, lo fai, ma la meno, fai, ma la meno fai, oh, veloce, pulire, la veloce, a faccia in terra, a fede snick, da dejunuto, oppure fa la cameriera per servire, dice, vale un po' di pena, ne picca a te, oh, mi piace il video, clicca la campanella, la campanella mi scende, la campanella lo mando, la campanella, la campanella mi piace, va a fare un po' meno,